ومن سيئات أعمالنا أما بعد para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepoh. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indofinity Banyu Giri On, Centrios Banyu Giri On, Imo Banyu Giri On, atau juga yang melalui dua meter band 14103 atau 14 803 juga 14 8 14 juga 814393 atau juga RPO RPO lainnya juga yang melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara sound sound system sound sound aktif yang melalui big sound juga yang melalui radio-radio FM Al-Khairu FM 1 maupun Al-Khairu FM 2 juga yang melalui Permata FM, Stabil FM, Banyu FM atau juga FM-FM yang lain atau yang melalui <clears throat> konferensi telepon juga yang melalui media-media lainnya. Yang sangat kami muliakan. Lakong timing memberi lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian bagi on. Kira kita bersemangat dan ganjaran fatihah kita aturkan kehidupan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau, raji-raji ikhwan, petar putar turunan ikhwan, keluarga-keluarga ikhwan, para tabi'in, bantabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan. Para para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru besar, guru sendiri, guru guru dan guru dan tasaki. Pengesepa, pengesepa lakit maupun bini. Daripada daripada datang ke bangsa jamaah. Jangan jadakan kenalan-kenalan murid-murid sang-sang daripada guru sendiri. Orang yang suka baik fokus daripada guru sendiri. Orang yang suka tolong orang sahabat tu daripada guru sendiri. Rasa mataran kencaran kebakusan kau daripada petang sendiri. Orang yang suka tawasul kelebatan guru sendiri. Saya kembali fokus Jabatan Universiti saja. Dan sejak umat Islam lelaki maupun bini khususnya pemirsa pengajian Banyu Bidon Sekolah Tiga Dunia. Kita khususkan Dekat David Effendi. Dusun Temar Desa Bayu dan Nanggir Gulung-Gulung Semenap Sampola Tinggal Dunia Tanggal Segemi Syakban 1444 Hijriah. Malmantar sebarat sesuatu serai pada era mana mereka apa perlu selama dari seksyen Allah setelah di surfis tinggi kenya di dalam Allah yang syafat dan Rasulullah SAW syafat dan para ulama para ulia, para syuhada, para sulim, para guru, para pengesepuh dan malmantar gelapan kenya yang barangka barangka saya tersebut. Malam meter betul kepada stage serangan anak foto betul kepada stage keluarga betul kepada stage santri santri betul kepada stage jemaah betul kepada stage orang yang syaitan masuk ke lapan betul kepada stage aturan hajiran ke kau betul kepada stage orang yang sekebaik fokusnya betul kepada stage muka muka senantiasa mendapatkan keridhaan serang pengampunan yang pun Allah mendapatkan kelapan serang belas kasih sayang yang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan maulah. Inayah ya, di ya, itu ayah. Maya puan Allah. Dari yang barokah barokah pun pengajian, barokah barokah pun kebagusan, barokah barokah pun para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin, barokah para guru, para bangsa. Oh, dari para nak tambah barokah umur, barokah ilmu nih barokah hartana, barokah rezekinya, barokah abang, barokah anak potongnya, barokah keluarganya, barokah santri-santrinya, barokah jemaahnya, barokah jemiahnya. Sebentar karena berapa perjuangan, berapa pengorbanan, berapa kasih, berapa usaha, berapa kenikmatan, kenikmatan. Malam ter, ya berarti yang teman taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala jalan-jalan yang berbeda Allah. Kecemburuan, kecemburuan, kekompiran, kekompiran, kekompiran kebahagiaan-kebahagiaan dunia akhirat. Semoga bala kesusahan-kesusahan. Sempekan kesempekan, keserbukan, keserbukan, keselapan, keselapan. Dan mater berkuat majer wata kalau bentuk pangai berletak untuk aku ya utang dan berdiri majeran bawatang bawatang. Aku muka berencupa rencikin oleh rencikin sehalal, sebarok. Aku muka berada khusnul khatimah. Dan nanti umur nama tak tolah benda-benda bin Allah. kena menjunjung tinggi agama Allah. Terus eh, sehat, beres, selamat, aman di kehidupan dan musibah. Dari eh, bila dia bencana, dia melapatakan. Selamat dari ketenang-ketenang. Selamat dari kezodim dan kezodim. Dia tinggi orang yang sedih. Bila telah beres, telah orang yang selanya lah kan, akan beresah ganggu. Eh, baru selamat dari kekafiran, kepastikan kepakiran, kemiskinan, selamat dari kehinaan hati. Kotor hati, petang hati, kering hati, kering hati, lupa na hati, mati na sementara kerana wahyu mana pati selama bisa memperjuangkan agama Allah di kemudian dalam panulapan ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sana usaki perjuangan-perjuangan pun para ulama. Bisa jadi sebab, jadi jalan, jadi perantara watak Islam berkebat Islam, cajen Islam berkebat Islam, mendengar Islam, dan umat Islam. Kalau kita ada tambahan ilmu, masih banyak ilmu, masih manfaat, ilmu, masih barokah. Yang pernah terkajat ke lebih kempang. Tercapai cita-cita. Yang pernah sukses, usaha. Lah daripada eh, terkabul penyukulan penyukulan la hadhihi niyat wala kulli niyatin salihat wala niyatil qabul wa tamam kulli sul wa laili kulli mahmul ya bi sayyidina rasul habibina abil batul صلى الله عليه وسلم أم الفاتحة الفاتحة الفاتح Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gion yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dah jiran Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan serta kenikmatan langkong-langkong kenikmatan se paling agung yang kita ada itu kenikmatan agama. Kau bisa mengingin kadi jalan setiap ridho depan Allah sehingga bisa elebatin Saya bisa cukai dengan orang ingin dekat larangan-larangan ni pun apa. Aku bisa cewek. Oning kak di Mesir maksiat, oning kak di Mesir to'at. Sebab kelabuan acawin maksiat, kento, peti, sahabat berselamat dari siksa neraka jahannam. Sedangkan jengaja Kangkui tak maksiat. Kento lebih demang itu bang bang benjengaja dari sakin neraka jahannam. Kulaku na'udzubillah sama na'udzubillah dan orang yang paling kemasuk dari neraka jahannam. Apa pula yang neraka-neraka selain. Jika aslinya tak kuat jengah, jika pun dah terpaksa terus. usah jalan yang siksa. tak ada orang sekuat dan keseksa neraka. Cuma ampunlah kau sahaja kan? Dia Jangan jaga angkui. Ajawin maksiat, tak apa ada teruk. Ini lebih temang Kata pengumuman jangan Jadi seksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam inarak. Seti kita saja ngaji. Tak aku ya maksiat. Ini kepentuanan. dari seksaan neraka. Neraka ni kan benih namun apa yang menol masalah. Di dalam neraka ni kan benda seksaan dan seksaan. Neraka benih kan benih apa-apa yang biasa. Neraka benih kan benih apa yang agati apa yang itu ingin saya diin neraka kentut kan dimin saya butawan Sayyidin pertama seibu tahun sampai Mira terus Yodin sampai seibu tahun boleh sedari Mira sampai Ote ni Yodin boleh seibu tahun boleh beri prodipen prodipen Seke sampai celeng. Jadi akhirnya Neraka menikah. Aku nikah aku celeng. Pada ben malam. Sepetang. Di neraka ni ke beni apoi-apoi biasa. Beni apoi-apoi siramira lah ingat mungkin. Kau tak jago merah. Ini ha, ke kan jago hitam, jelang, petang, jelemutan. Ketika RTE pun, se odin, apa yang neraka kan? kita sampai telur ibu tahun. Untuk mang mungkin bani kan nyodin tak ada pak setengah jam la laudi Nyodin boleh, nyodin boleh, tambahin kaji, tambahin kaji. Tak ada pak, sejam. Cuma pasangan telah ibu. Dah. Ya, terus. Syekh Yazid bin Marsad. Ya, terusan mula terus. terus. tak lembam semula. Sampai benda saya mereksa ni apa-apa ajunan, siapa tak kelembam bubu semula. Syekh Yazid bin Marhat. Apa? Ni kata ni, saya sayang Allah Ta'ala apa ni? Nyiksa dan kulit gara-gara guru adik, adik tu Ulai seksyen setong tempat penyiksaan kangkui selama-lamanya. Tak ada yang niscaya boleh tibi tak gelem bisa jelas ampun dapat lah aku nangis mempasaran eseksa eh, selama-lamanya Ini kata usah over dan berguna seksa. Seksaan nama lolo. Keng selanjutnya. Niscaya boleh bakun nangis. Napa boleh? Se ancamaki Allah Subhanahu wa taala itu kan apoi. Seterdapat seksah di dalamnya. Benikun seksa melolok, benikun apoi melolok tapi seksa ben apoi ni. Benikun seksa nama melolok, oi kula pun jelas nangis. Napa boleh pakai apoi boleh? Siapa yang pernah kaya diin sampai telur ibu tahun. Ah. Mas tak nangis dak remetan. Pada remes yang gua nangis. Olar oh, olar. Oh, Raja dah pandai kepada benda. Cetak cetak kau entah. Raja dah pandai benda cetak ke untah pada balik air unta. Ah. Jaring ular nek kene bila tak kok. Mumpas nanjen ingat le air unta. Allah. Peringat para alon ni kan. Berapa dim. Kata unta. beberapa dim. Ingat le erontah. Insya-Allah. Ni ke olah lah. Belum boleh. Kalah lah. Kalah jengkeng lah. Kalan banyak dan pada ban birol. Dan pada ban birol. Sebenarnya kau bakal ngikik kapi, bakal nyengat kapi. Saya tak bisa selamat kecuali selamat dari neraka tak bisa selamat dari olar-olar tersebut. Dari kelajengking-kelajengking tak bisa selamat. Kecuali selamat dari neraka. Sebab nyamanan neraka kicet pas kena ben. Olar-olar ben. Kala-kala ni kan. Jelah kala kena ben kena kan. Tak bisa selamat orang dari penikah di neraka. Tak bisa. Sebisa selamat menyimpang di neraka buruk. Selamat. kita tak bisa apa yang menerangkan kita mesti berdolar dan kalah. Tengah pun nyengat olar panik. Ngike olar panik. maka pak 40 tahun ha, dia tak kena terima dia pun pensah. Kan, Nyengak juga kalau dah balik 40 tahun habis tak lemah lemah seksaan ng ilim neraka. Ini ke paling dum mga seksaan? Ini kan warna tegal ke otak si wadah atas. Ini ke gunsan dalah. sandal saya panas tapi ngalkal panik sampai ke otak ni kena rok ngalkal otak sampai ngalkal insyaallah yang panas ingat nah tak ada mungkin pun apa itu nyaman Papanas kan. Pas sampai kelok sekali, Dapat ke betis lah. Ni kata kira pas mengalkal. Otak. Sampai ke bujel sekalipun. Tak kena sampai mengalkal. Tak dalam otak. Dalam kita apa dikasih pasal, eh? ngal mengal maksiat sementara kita apa ni tak kuat ekek bilis kan dah tak kuat ekek rengek pun aduh dah tak kuat ada remam dengan puan lah seksaan neraka lah. karena kita kan maka lebih kuat kita apa ni ngekang nafsu dari ngelakonin maksiat Ingkar pun sekalipun kita pendeta maksiat jaga aja. Duh, tak kuat tak kuat tiba. Jen tak kuatan boleh dekik ting depak tak. Seksa neraka ni ke jen tak kuatan boleh. Kita pendeta mungkin ada kerja aku kan kekuatan ningkel maksiat. Ketempeng ben. Dekat seksa neraka sebab maksiat ni kan mesti neraka. Ada maksiat ni kan berada sendiri suara ke sobuk. Maka terhubung Allah Ta'ala, Sabruk ala qalilin minal maksiat. Aisaru alaika min sabrika ala kathirin min azabi jahannam. berpenjengaja atas maksiat si sekolah dia lebih kempang. Etempeng. Eh, ben, ben dia jengah je. Dia ke seksa neraka saya. Banyak. Seksa neraka ni banyak. Beni kun setong macam seksa lah. Beni kun galah. Beni kun olar. Beni kun dong pendong malaikat. Menurut banyak lah. Tapi maksiat tu kan kunik sekoniknya. Sedikit bisa kita. Lebih kempang jangan jadi acewin maksiat. Dan jangan jadi maksiat. Jangan jadi maksiat itu eh, yang pengbaik. Jangan jadi keseksan Allah Ta'ala. ini adalah kejahatan. buat orang yang panikah Tak betah pun tan. Mana punya pulang nak lek en suar. muntak masuk pasal ke tak betah pun. Tak betah. Pada buat orang yang tepan cinta-cinta na. Jelas tak kira mampu pun. na na na Ini dari dari bidat kotoran kotor 赶快那很简单，那不过来说，那说可不那个是那比得得里比得得里，是它的骨头烂骨头那啥个。Se motoh haro eso jaki muncet orang ni kecinta ka orang sejat lah karena benda kotor nak perlu lah macam-macam. Oh, pengen benda kotor ni. Mata nak benda kotor ni. Eh, lu benda kotor ni. Kerang. nah nak benda bilan. Ni colon kot lo kotan. Lek era. Celok berapa kosan minyak kotoran kotor nak. Itu pun yang pun letak mampu mana bi orang yang panik ampun dulu kadung lembut. Tidak ada boleh ketika ampun lah oningga. Kenikmatan kenikmatan suara. Kita buat Allah Ta'ala Entah kira mampu je Tangkui jangan jadi dari seksa jahannam. Ban semapure eh, jangan jadi dari ala maksiat. Je ngajar. Je ngajar dari ala maksiat. Ibi semangkun je ngajar dari ala maksiat. Ya Adam, alaika bisikoti bima tu laka qabla an utima rizqaka li ghairik. Ya nak kutu Adam. Pepercaya je buat. Dia kena cikai sejak la kare tang tumben sengko. Dia papar jahat. Malay ben sengko. Lah cikai anjiri ya tak berki kering lain. apa Mempercaya. Artinya, sejen percaya orang ini kecil rezeki dari Allah. Ini kebekal sejen jemper rezeki. Orang yakin rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Bayakin. Tapi kan kita orang yakin. kita pun ikan pun lain paringin peringatan dari Allah. Kita juga nampunlah emotivasi dari Allah Ta'ala. Men orang ala koko perkusian setong, berjana sepuluh. Men orang asetekah setong, berjana sepuluh kali. Sepuluh kali lipat. Tapi kita akan kurang yakin. Cek saking yakin orang kan cek betul-betul setong sedekat teti sepuluh. Mun orang ni kan dipese sejuta misalah. Maka kita kurkapi. Saya sejuta apa ni? Epa eh, tetih, sepuluh kali lipat. Kurkapi. Tak kira saya kunyaham, tak kira saya maki namun lima ratus ebu. Oh, dan namun lima ratus sebu saya sahamaki, saya kelola, pun sepuluh kali, dari lima ratus sebu, lima juta. Tapi mun pas sejuta, sepuluh juta. Ya, aku an kapi kan, sini ke menabi orang, ini ke pentar. Kok mun kun, asedekah lima ratus sebu, boleh sini, tetapi lima juta mun sejuta tetapi sepuluh juta maka orang sejadas tanto dong ucap al ah, an se sejuta sehingga bisa oleh sepuluh juta ini rong lorong sambat ni rong lorong kan ini ini ini ini karena kurang yakin cek dari Allah Ta'ala apa ni bekal mendapat balasan sepuluh kali lipat. Begitupun orang penikah. Banyak ki orang yakin dia, ya, Allah Ta'ala senang rezeki Tak yakin bahkan membah beda orang yang saya yakin ni kaki epang eh, lo ya ere bin jire ucap orang yang yakin kalau tak Ta'ala bisa saos, kalau ben ngira tasbih oleh rezeki dari Allah penyak di antara kalata. Nyon makin makin juga datang. Benar ini apa ni kan ke langsung? Minta kiriman langsung kakanan mesak dari ajunan di pun Allah. Ya ke remben Allah Ta'ala di kakanan mesak. Akadiyah Syekh Abdul Rahman, Abdul Rahman Bajal Haban. Kata mana bi nyon de'era. Dia langsung nyon de'era dengan pun lepak kau tenang de'era. Langsung nyon de'era. Ya, eh, datang langsung. Mujud dia kesokan yang ben Allah Ta'ala bisa sahus. Yang jelas, orang pernikah alaqo tak alaqo. Mun rezeki dia tetap rangkum dengan Allah. Cuma kita alaqo pernikah. Saya kata tak nembuaki ke Allah. Tapi tetap yakin kita ni. pun dari ajunan dia pun Allah. Pada benda corak gentong, Corak gentong pun manabi pasanan kerja nyari mangsa misalnya. Mereka bisa tak boleh mangsa. Oh sana, lah aku nengit tak dari rezeki nak. Ini kerana kita kerana kental, rot sorot, rot sorot. Kasak biar Allah Taala beri rezeki, orang ngitak dari rezeki. Bulan tak Artinya tak nabang rezeki. Cik ni pas nabang rezeki kisah. Nabang bilis misalah. Maka rakyat kentong panik ke